السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، اليوم جايكم وجايب معي حاجه جديده لكم آه، جايب معي آه، بطاطسه بطاطسه ما جديده واكيد كلكم قاعد يتخيل الان وش ممكن إيه. الواحد يسوي في البطاطسه ما راح نسوي بطاطس مقلي ولا بطاطس مهروس ولا بطاطس مسلوق البطاطسه هذه بك تعتبرها هي معوقات بحياتك بل اعتبرها تحديات أه وجايب لكم اليوم معي مزاز طبعا المزاز هذا آه، لا يمكن واحد يتخيل ان هذا المزاز ممكن يخترق البطاطسه آه، اللي هي حنسميها تحديات حياتك. تحديات حياتك كثيره دراستك، تجارتك، آه، وظيفتك، ايا كانت التحديات اللي امامك. طموحك احيانا تكون اعتبرها البطاطسه، البطاطسه هذه بتكون معك طول عمرك. كل ما تخيلت التحديات تخيل هذه البطاطسه. وهذا هو عزيمتك وقوه ارادتك. لو حاولنا بقوه معينه وباراده معينه ان نخترق التحديات راح نقدر. آه، بعض الناس يمكن يقول لا يمكن مزاز انه يخترق بطاطسه او تحديات حياته. نبي نجرب اليوم. فلو جربنا آه، اننا بطريقه معينه ما راح يدخل ولا راح يجتاز التحديات اللي قاعدين نتوقعها. يبغى لك عزيمه، يبغى لك اصرار، يبغى لك محاوله وتقدر ان شاء الله تخترق تحدياتك. Holy cow!